नमस्कार दोस्तों आप लोग का स्वागत है इस चैनल पर आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ वो है tax invoice running bill civil work तो आइए देखते हैं कि बिलिंग कैसे होती है अगर आप में से कुछ लोग बिलिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा इसे शुरू से अंत तक देखिए हो सकता है इसके मैं दो या तीन पार्ट बनाऊँ आज मैं इसका पहला पार्ट शुरू कर रहा हूँ बिल बनाने के लिए जो सबसे पहला पार्ट आता होता है मेज़रमेंट बुक मेज़रमेंट बुक आपका कुछ इस तरह का दिखेगा जिसमें आप सारे डिटेल डाल देंगे और इस तरह से मेजरमेंट बना करके इसे एब्स्ट्रैक्ट में ले जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट इस तरह का आपका दिखेगा जिसमें कि आपकी क्वांटिटी आएगी रेट आएगी और अमाउंट आएगी उसके बाद आप इसका सर्टिफिकेट बनाएंगे जो कि tax invoice running oblique final account bill के रूप में इस तरह से दिखेगा आपको इस पेज को बनाने से पहले सबसे पहले हम जब भी बिलिंग करते हैं तो सबसे पहले मेजरमेंट बुक बनाते हैं इस तरह से आपके पास एक टेबल होगा फर्स्ट में item number description unit numbers length breadth depth and quantity first item मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि ये है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन अर्थवर्क हो रहा है तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पर लोकेशन डाल दें कुछ भी लोकेशन हो सकता है मैं एग्जाम्पल के लिए जोन वन जोन टू और जोन थ्री डाल दिया है यहाँ पर जिसकी लेंथ ब्रेथ और डेप्थ ये है तो इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट होकर के यहाँ आ गई यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लग जाएगा प्रोडक्ट दिस टू दिस ठीक है आप इसे ड्रैग कर दीजिए यहाँ पर आपका सारा क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी आने के बाद आप total quantity up to this RA ये मैं आपके पास फर्स्ट आरे बना रहा हूँ अभी तो फर्स्ट आरे में अभी तक की क्वांटिटी इतनी हो गई हमारी जो है तीस हज़ार और लास्ट पेड क्वांटिटी जो है अभी तक हमने कुछ नहीं पे किया क्योंकि फर्स्ट आरे ही है तो दिस बिल क्वांटिटी आपके पास आ गई तीस हज़ार क्यूबिक मीटर इसी तरह से पीसीसी ले लीजिए तो पीसीसी का भी आपका यही एरिया होगा सिर्फ इसका डेप्थ पॉइंट वन हो जाएगा तो इस तरह से टोटल क्वांटिटी आपकी आ जाएगी 500 क्यूबिक मीटर और last bill quantity paid up to last आ रही इसमें भी जीरो है इसलिए दिस बिल क्वांटिटी 500 आ जाएगी नेक्स्ट अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिलिंग करते समय जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट का आप बिलिंग करते हैं तो उसमें जो समस्या आती है वो आती है कि जब भी कोई काम आपका एक पार्ट में नहीं हो पाता है कई स्टेज में वो काम हो पाता है जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं पेंटिंग का दे दूँ तो पेंटिंग हो सकता है कि आपका सबसे पहले बेस कोट बना देगा बेस कोट अगर बना रहा है तो उसका पेमेंट भी करना होगा उसके बाद सेकेंड कोट करेगा उसके बाद वो फाइनल कोट करेगा ठीक है तो सबसे पहले हम इसे तीन पार्ट में बांट देते हैं पहला पार्ट रख देते हैं इसका स्टेज वन जो बेस कोट होगा और एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने दो दीवार ले ली है तीन चालीस की और दो दीवार है चार मीटर की जिसकी हाइट दो नब्बे है तो इस तरह से क्वांटिटी आ गई तो एक फ्लैट की क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है forty two point nine two square metre अब ये forty two point nine two square metre हमारा एक फ्लैट की क्वांटिटी है एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको अब हमें पे कहाँ तक करना है तो मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे टावर हैं तो उस टावर को आप लिख सकते हैं जैसे मैंने लिख दिया पेबल फॉर टावर वन आप tower two tower three tower four जो भी है आप लिख सकते हैं यहाँ पर जहाँ तक आप पेमेंट कर रहे हैं उसके बाद आप लिखोगे कि कहाँ से कहाँ तक आप पेमेंट कर रहे हो तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ground floor to fourth floor तो ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर में अगर मान लीजिए कि पंद्रह फ्लैट हमारे आते हैं तो fifteen into forty two point nine two is equal to six hundred forty three point eight zero square metre ये हमारी फर्स्ट स्टेज की आ गई जिसकी क्वांटिटी आ गई इतनी लास्ट पेड जीरो है इसलिए दिस बिल क्वांटिटी हमारी आ गई six forty three point eight zero अब इसी इमल्सन पेंट का कहीं पर सेकेंड कोट भी लग गया होगा तो हम ये मान लेते हैं कि सेकेंड कोट भी जो है वो टावर वन में ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक लग गया जिसमें कि नौ फ्लैट आते हैं तो उसकी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास आती है यहाँ पर हमारे पास 42.92 जो यहाँ थी वही क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी हमारे पास एक फ्लैट की ठीक है लेकिन उसका नंबर चेंज हो जाएगा यहाँ पर 15 फ्लैट था यहाँ पर 9 फ्लैट हो जाएगा तो 9 into forty two point nine two is equal to three hundred eighty six point two eight ठीक है इसकी भी क्वांटिटी लास्ट बिट जीरो थी तो जो इस बिल की क्वांटिटी है वो three hundred eighty six point two eight है अब एक कंडीशन और है कि हो सकता है कि किसी में उसने फाइनल कोड भी कर दिया हो उस केस में हम लिख लेते हैं क्वांटिटी वही रहेगी आपकी 42.92 सब में रहेगी क्योंकि एक फ्लैट का क्वांटिटी हमारा उतना ही है लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो फाइनल कोट है वो उसने कहाँ तक किया है तो इसमें दिखा रहा है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ठीक है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का उसने पेंटिंग फाइनल कर दिया तो छः फ्लैट हो गई छः into forty two point nine two two two hundred fifty seven point five two इस तरह से आपका सबका आपके पास दिस बिल क्वान्टिटी आ गया मेजरमेंट ये मैं आपको फर्स्ट आर बता रहा हूँ सेकेंड आर में हम क्या करेंगे फिर ये जो quantity paid up to last R है इसे भी फिल करके मैं बताऊंगा फिर यहाँ पर क्या आएगा दिस बिल क्वांटिटी ओके अब आपके पास ये मेजरमेंट बुक तैयार हो गया अब इस क्वांटिटी को जो भी आपका क्वांटिटी आ रहा है रिस्पेक्टिव आइटम का वहाँ आप ट्रांसफ़र कर दीजिए एब्स्ट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्ट में चले जाइए एब्स्ट्रैक्ट में यही आइटम आपके आ जाएंगे अर्थवर्क पीसीसी पेंटिंग ठीक है तो ये quantity this last bill quantity हमारी क्या थी जीरो क्योंकि ये फर्स्ट आर बन रहा है तो पिछली बार तो हमने कोई क्वांटिटी दी नहीं तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो दिस बिल में आएगी इस बिल में हमने तीन हज़ार ये तीस हज़ार ले लिया तीस हज़ार को कहाँ से किया इसे हमने लिंक कर दिया एम बी से यहाँ से तो ये चला गया यहाँ ठीक है ये तीस हज़ार आ गई उसके बाद ये पी हमारे पास पाँच सौ थी इसे लिंक कर दिया हमने यहाँ से ये 500 सौ वहाँ ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद हमारे पास आता है इमल्सन पेंट इमल्सन पेंट में हमारा स्टेज वन जो है वो 643 स्क्वायर मीटर और स्टेज टू 386.28 स्क्वायर मीटर और स्टेज थ्री 257.52 स्क्वायर मीटर अब यहाँ पर तो क्वांटिटी आ गई अब हमें इसे क्या करना है कि रेट को हमें पार्ट रेट बनाना है इसका फुल रेट अस्सी रुपये था अस्सी का हमने जो रेट पे किया है वो अस्सी रुपये से ही पे कर दिया है यानी कि ये रेट मल्टीप्लाई हो रहा है जो इस कॉलम में आपको दिख रहा है यही मल्टीप्लाई हो रहा है इससे this multiplied by this is equal to this ठीक है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेज वन में हमने रखा हुआ है कि अगर बेस कोड सिर्फ वो लगाता है तो यहाँ पर आपका अपनी कंपनी का कुछ डिसीजन अलग हो सकता है कि हमें फर्स्ट बेस कोट में क्या रेट देना है तो हमने 150 का हमने समझ लीजिए कि यहाँ पर 33 परसेंट दे दिया है इसे तो ये पचास रुपये का रेट हमने दिया है उसे बेस कोट लगाने का तो इस बेस रेट का मल्टीप्लीकेशन 643.8 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा बत्तीस हज़ार एक सौ नब्बे सेकेंड कोट जहाँ पर किया है उसकी क्वांटिटी आ गई आपकी 386 कहाँ से आ गई एम से एम बी कहाँ पर है हमारा 386 ये ये लिंक हो गया हमारा स्टेज टू का एब्स्ट्रैक्ट में तो ये आ गई आपका 386.28 और इसका रेट हमने इसे दे दिया है सत्तर इस 150 को ही हमने डिवाइड कर दिया है तीन रेट में पचास सत्तर और तीस सत्तर और तीस सौ सौ और पचास डेढ़ सौ डेढ़ सौ में इस रेट को हमने बांट दिया है तो इसका क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर के रेट आ गई है स्टेज थ्री जो फाइनल कोट है उसका क्वांटिटी यहाँ आ गया और इसका रेट हमने रख दिया है तीस तो इस तरह से हमारे पास ये पेमेंट इसका बन गया अब इस सारे को हम यहाँ पर ऐड कर दिए तो ये हमारे पास ये बन गया छत्तीस लाख छियासठ हज़ार नौ सौ पचपन रुपये का अब इसमें मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर का कोई डिस्काउंट भी उसने दिया हो नेगोशिएशन में तो उसने 6.25 यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है तो ये इस अमाउंट से सिक्स इसका 6.25 पर परसेंट ये आता है वो इससे माइनस होकर के इतना हो जाएगा उसके बाद लास्ट पेड आर में हमने क्या पेमेंट किया है क्योंकि ये फर्स्ट आर बन रहा है तो हमने लास्ट इससे पहले तो कुछ पे ही नहीं किया तो यहाँ जीरो आएगा तो यही अमाउंट यहाँ पर ये जो आएगा this minus this equal to this तो इस तरह से आपके पास ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट में वैल्यू आ गई नेट पेएबल ठीक है लेकिन अब इसे हम टैक्स वगैरह का कैलकुलेशन भी करना होगा तो इसे हम ले चलते हैं अब सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट में जब जाएंगे तो सर्टिफिकेट आपको इस तरह से दिखेगा इस तरह की एक फॉर्मेट होता है आपके पास कुछ अलग हो सकता है लेकिन बेसिक यही है यही चीज़ आपको सभी जगह करना होगा यहाँ पर आपका क्लाइंट का डिस्क्रिप्शन होगा कि कंपनी का नाम क्या है उसका एड्रेस क्या है उसका जीएसटी नंबर क्या है इधर कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है एड्रेस क्या है और उसका जीएसटी नंबर क्या है इनवॉइस डेट कॉन्ट्रैक्टर का जो ने नंबर और डेट यहाँ पर आ जाएगा और वर्क ऑर्डर का जो भी रेफरेंस है डेट के साथ यहाँ आ जाएगा आर बिल नंबर फर्स्ट है यहाँ लिख दीजिए डेट ऑफ मेजरमेंट जो आता है यहाँ लिख दीजिए और name of project and work का डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख उसके बाद है आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट सम कितने का कॉन्ट्रैक्ट सम था वो आप यहाँ लिख दीजिए और उसके बाद क्लेम पीरियड मतलब कि आपका जो बिल है वो किस डेट से किस डेट तक का वर्क डन है उसको आप यहाँ लिख दीजिए यहाँ पर आपका वर्क ऑर्डर में लिखा रहता है कि आपका स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है वो सारे डिटेल्स यहाँ एंट्री कर दीजिए अब आता है आपका ग्रॉस अमाउंट चार्जेस अब जो बिल बनता है लास्ट बिल हमारा प्रीवियस बिल जीरो है कोई भी पेमेंट नहीं हुआ था दिस बिल में ये चौंतीस लाख सैंतीस हजार सात सौ इकहत्तर रुपया हमारा एब्स्ट्रैक्ट से लिंक कर दिया यहाँ से उठ करके वो वहाँ चला गया ठीक है ये लिंक आपको दिख रहा होगा उसके बाद अब हम आगे चलते हैं ये सारा फॉर्मूला में है यहाँ पर कोई एस्केलेशन वगैरह अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कुछ भी सिर्फ ये अमाउंट आपका पेबल था वो यहाँ आ गया उसके बाद कोई भी मोबिलाइजेशन एडवांस अभी मैंने नहीं दिया है इसलिए ये सारा चीज़ ब्लैंक रहेगा अभी अभी ये सब के बारे में हम बाद में बताएं बाद में पढ़ेंगे उसके बाद ये सारा चीज़ हमारे पास हूबहू जैसे था वैसे ही आ गया अब आती है जीएसटी इस अमाउंट का एक सी जी एस टी और S G S T nine nine percent अट्ठारह परसेंट होता है वो आपका यहाँ पर सेंट्रल का और स्टेट का दोनों यहाँ आ जाएगा तो टोटल जीएसटी आपकी ये हो गई अभी हम इस जीएसटी को कुछ भी ऐड नहीं करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर उसके बाद ये पोर्सन को भी हम छोड़ देते हैं अभी जो सिक्योर्ड एडवांस है ये भी हम बाद में देखेंगे तो जो अमाउंट यहाँ था वही अमाउंट अभी यहाँ पर आ गया अब आ जाता है टैक्स अब T income tax one percent होती है तो इसका वन परसेंट हमने यहाँ ले लिया बाकी चीज़ पेनल्टी वगैरह भी हम कुछ नहीं समझ रहे हैं इसमें तो ये जैसे है वैसे रह जाएगा तो अब हमारा जो ये अमाउंट आ गई ये अब हमारे चालीस लाख हो गई तो चालीस लाख में क्या हुआ जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट था चौंतीस लाख चौंतीस लाख में जीएसटी हम अपनी तरफ से कॉन्ट्रेक्टर को पे करते हैं ताकि वो जा कर के वहाँ पर इसे जीएसटी अपने हेड से जमा कर दे ठीक है इसके बदले में हम उससे डिस्काउंट ले लिया 6.25 परसेंट की जीएसटी हम आपको देंगे और आप जमा करोगे ठीक है तो जो भी हमारे पास आया अमाउंट उसमें हमने जीएसटी को ऐड कर दिया और इनकम टैक्स जो भी बनता था टीडीएस वो हमने इससे माइनस कर दिया तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई चालीस लाख बाईस हज़ार एक सौ इक्यानवे रुपये यही आपका नेट पेबल अमाउंट है फर्स्ट आर्य बनाने के लिए इतना ही काफ़ी है नेक्स्ट जो सेकेंड आर्य बनेगा उसके लिए मैं आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा तब तक के लिए नमस्कार